Maria, com ha anat? Si et sembla, retirem, val? I així, si necessites alguna una estona o una altra, m'avises, eh? Doncs ara salinitzaré la via, d'acord? I ara deixem Janeta per la pròxima. Thank you. Posem doncs això i en una estona vindré a veure com, com ha anat i si et trobes millor, d'acord? I ja t'entendré pues una mica de suero, un pepedinet, i ja està. Qualsevol cosa ens avises, eh? Molt bé. Vinga, fins ara. Gràcies.